Po raz kolejny spotkaliśmy się w Katowicach na festiwalu SEO i bardzo cieszy nas, że tyle osób do nas przyjechało i chciało rozszerzać e, swoją wiedzę na temat e, marketingu internetowego. Festiwal jest fantastyczną okazją, żeby w ogóle móc wymieniać e, poglądy na temat SEO, żeby spotkać się z ludźmi, którzy robią to na co dzień i mogą zdradzić nam kilka swoich trików. No, dla mnie to jest najważniejsza, w tym momencie najważniejsza impreza, jeśli mówimy tylko i wyłącznie o branży SEO. Dzięki temu można zdobyć naprawdę fajną, ciekawą wiedzę na temat SEO i online marketingu. Jedyne w swoim rodzaju spotkanie ekspertów e, z branży SEO. Warto na nim być. Pierwsze dwie prezentacje świetne. E, Merytoryczne przede wszystkim. E, ogólnie opisane sytuacje, case study, więc im więcej, tym lepiej. Dzisiaj na sali ponad 500 osób. Świetna okazja do spotkania z ludźmi z branży. Jak zwykle organizatorzy wstanęli na wysokości zadania, frekwencja dopisałam. To, co słyszałem, to e, prawda. Mogę potwierdzić, naprawdę miejsce jest tutaj świetne, jeśli chodzi o, o ten festiwal. Bardzo ciekawi prelegenci. Mamy nadzieję, że prezentacje Wam się podobały i wrócicie do nas za rok. Już teraz serdecznie Was zapraszam. Od poniedziałku będzie co wdrażać.